यो राष्ट्रिय परिचय पत्र के हो किन बनाउने र कसरी बनाउने यो राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेको नेपालीहरूको सहितको सङ्घीय स्तरको परिचय पत्र हो यो किन बनाउने किन बनाउने भन्दाखेरि अब आउँदा दिनहरूमा कुनै पनि काम गर्दा जस्तै पासपोर्ट बनाउँदाखेरि ड्राइभिङ लाइसेन्स बनाउँदाखेरि कुनै पनि सरकारी केही कुनै पनि काम गर्दाखेरि हामीलाई यो नभइ नहुने एउटा डकुमेन्ट हो अब पालो आयो यसलाई कसरी बनाउने कि जिल्लामै गएर बनाउने कि वडा कार्यालयमा बनाउँछन् कि के हामीले घरैबाट या अनलाइनबाट आवेदन फर्म भन्न सक्छौँ यसको लागि हामीले अनलाइन र घरैबाट पनि आवेदन भर्न सक्छौँ त्यसको लागि म अगाडिका केही स्टेपहरू तपाईँलाई सिकाउँदै जान्छु कसरी अनलाइन आवेदन फर्म भर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला आज म तपाईँलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन सिकाउन गइरहेको छु त्यसको लागि तपाईँहरूले सर्वप्रथम गुगलको क्रोम ब्राउजरमा गए अन्यथा म ल्यापटपमा गर्दैछु यदि तिमीहरूसित एन्ड्रोइड मोबाइल छ भन्यो भने एन्ड्रोइडको क्रोम ब्राउजरमा गए W W W dot DONIDCR DONIDCR dot GOV GOV dot NP click गरेर इन्टर गर्नुपर्नेछ सर्च गर्नुपर्नेछ यता तपाईँहरू देख्नुहुन्छ नेपाल सरकारको राष्ट्रिय पहिचान त्यो परिचय पत्र बनाउने वेबसाइट खुलिसकेको छ यहाँ भन्छ राष्ट्रिय परिचय तथा पञ्जीकरण विभागको सूचना यहाँ दिएको छ तपाईँ बिस्तारै पढ्नुहोला म यसलाई अहिले क्लोज गरिदिन्छु त्यसको लागि अब के गर्ने भन्दाखेरि राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन यहाँ देख्नु सक्नुहुनेछ तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि यो नेक्स्ट वेबसाइट खुल्छ login for individual or login for service provider हामीले आफ्नै पर्सनल बनाउनु लागि लगइन फर इन्डिभिजुअलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ यदि तिमी विदेशबाट हो भन्दाखेरि नि तपाईँले आफ्नो घरको कुनै पनि सदस्यलाई फोन गरेर मैले यो मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी सेन्ड गरेको छु प्लिज बताइदिनु भनेर तपाईँ आफ्नै विदेशमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ आरामले आफ्नो एनआइडी कार्ड विदेशबाट नै बनाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि आफ्नो मोबाइल नम्बरमा एउटा ओटिपी सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि तपाईँले यता आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर ओ ओटिपीको लागि सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो लागि पनि मेरो पनि आइसकेको छ म यसलाई ओटिपी राखेर सिधै इन्टर गर्नेछु त्यसपछि तपाईँ यता देख्न सक्नुहुनेछ न्यु इनरोलमेन्ट भनेर यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनलाइन आवेदन भर्न पूर्व ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू केही लेखिदिएको छ यसलाई म सिम्पली पढेर क्लोज गरिदिनेछु तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि पहिलो नामको ठाउँमा नेपालीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ र एकदमै राम्रोसित लेख्नुपर्ने हुन्छ यता म आफ्नो पहिलो नाम लेख्दैछु त्यसपछि बिचको नाम तपाईँको यदि बिचको नाम छ भने बिचको नाम लेख्नुहोस् यदि छैन भने अप्सनल हो यो नलेख्दा पनि हुन्छ र तपाईँको थर के हो यो थर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ र यतापट्टि तपाईँले देख्नुहुन्छ यतापट्टि हामीले इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि म यता फर्स्ट नाम लेख्दैछु र त्यसपछि यता लास्ट नेम लेख्नुपर्ने हो जन्ममिति तपाईँ कहिले जन्मिनु भएको हो त्यो यता लेख्नुपर्ने हुन्छ नेपालीमै लेख्नुपर्ने हुन्छ यता म यता आफ्नो जन्ममिति लेखिसकेपछि यता तपाईँले इङ्ग्लिसमा आफै कन्भर्ट हुन्छ जन्मस्थान कता हो तपाईँको त्यो सेट गर्नुपर्ने हुन्छ नागरिकताको किसिम कस्तो हो तपाईँको नागरिकताको किसिम त्यो लेख्नुहोस् त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको नागरिकता नम्बर हुन्छ यता तपाईँले आफ्नो नागरिकता नम्बर यता लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आफ्नो त्यो लेखिसकेपछि जारी जिल्ला तपाईँको जारी गर्ने जिल्ला कुन हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जारी मिति कहिले हो तपाईँको त्यो नागरिकता कुन डेटमा बनेको हो त्यो नागरिकताको पछाडि लेखेको हुन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले आयो एडिसनल इन्फर्मेसनमा सिलेक्ट जेन्डर तपाईँ मेल हो या फिमेल यता सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ वैवाहिक स्थिति तपाईँ विवाहित हो या सिङ्गल हो त्यता सि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ पितृत्वको स्थानमा तपाईँले नन सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको शैक्षिक योग्यता तपाईँ कति पढेको हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँको व्यवसाय के हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र जाति कुन हो तपाईँको जात जात कुन हो त्यो त्यसपछि सिलेक्ट गरेपछि तपाईँ कुन धर्मको हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई सजिलै तिमी सेभ ड्राफ्ट गरेपछि त्यो पछाडि पनि तपाईँ यसलाई हेर्न सक्नुहुनेछ र म सिलिक सिम्पली त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नेछु त्यसपछि तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोन नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले फेरि तपाईँको प्रदेश सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त तपाईँले फेरि आफ्नो नम्बर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सरी नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको जिल्ला कुन हो त्यो जिल्ला सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ कुन गाउँपालिका या नगरपालिकाबाट हो त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँ कतिवटा नम्बरमा बस्नुहुन्छ त्यो सिलेक्ट हुनुपर्छ फेरि तपाईँको गाउँ टोलको नाम के हो त्यो सिलेक्ट गर्नु गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँ पर्मानेन्ट एड्रेस बाहेक तपाईँ कतै अन्त बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यता भन्नुपर्ने हुन्छ र नत्र copy permanent address to temporary एड्रेसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई सेभ ड्राफ्ट गरिसकेपछि त्यसपछि त्यसपछि तपाईँ फेरि पनि हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि यो अपडेट भइसकेको छ त्यसपछि तपाईँको फ्यामिली डिटेल भनेको छ तपाईँको नाम फादर्स डिटेल या त तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ र या त तपाईँ आफ्नो बाबाको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ या त ध्यान दिनु होला है साथीहरू या त तपाईँहरूले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तल तपाईँको बिचको नाम के हो त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ र तल पट्टि तपाईँले थर्के त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यतापट्टि नेपालीमा सरी इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ यता तपाईँले लास्टमा लास्ट नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर यता तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि राष्ट्रिय परिचय नम्बर राष्ट्रिय परिचय नम्बर यदि बहिनीको छ भने लेख्नु होला र बहिनीको छैन भन्दाखेरि नलेख्दा पनि हुन्छ त्यसपछि तपाईँको राष्ट्रियता के हो नेपाली हो भन्दाखेरि नेपाली लेख्ने सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फादर्स पर्मानेन्ट एड्रेस भनेको छ सेम छ नै छ र त्यसलाई म कपी गर्नेछु र यता तपाईँले फेरि देख्न सक्नुहुनेछ spouse's permanent address grand mother grand detail तपाईँले सबै आफ्नो यो डिटेल भरेर राख्नु पर्ने हुन्छ यता तपाईँको आमाको नाम लेख्नुहोस् पहिलो नाम यतापट्टि सरी तपाईँले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ है यतानिर तपाईँले फर्स्ट नेम इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ फेरि मिडल नेम फेरि लास्ट नेम त्यसपछि लेखिसकेपछि मदर्स पर्मानेन्ट एड्रेस भनेर यसमा क्लिक गरेपछि तपाईँले copy application permanent address to mother permanent एड्रेसमा क्लिक गरेपछि सबै आफै आउनेछ र यदि तपाईँको मम्मी कतै अन्त बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ फेरि ग्रान्ड फादर्स नेम भनेको छ यता तपाईँले आफ्नो बाजेको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो लेखिसकेपछि के हो ग्रान्ड मदर्सको नाम के हो त्यो यता लेख्नुपर्ने हुन्छ यतापट्टि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि तपाईँले नेपालीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ फेरि यतापट्टि तपाईँले इङ्ग्लिसमा लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि तपाईँले यता आफ्नो मिति लेख्नुपर्ने हुन्छ कति कुन दिन तपाईँले एप्लिकेसन रजिस्टर गर्नुभएको हो त्यो मिति लेखेर त्यसपछि सेभ डाटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि सिम्पली नेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ बायोमेट्रिक दिने स्थान भनेर छ यता अन्य सिलेक्ट गर्ने र ओके गर्ने नेक्स्टमा क्लिक गर्ने अपडेट भइसकेको छ तपाईँ यता परभ्यू देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले सिम्पली सब्मिटमा क्लिक गर्नुहोला आर यु सियर भन्छ once submitted you will not be able to edit this application भनेर छ यदि तपाईँले एकचोटि सब्मिट गरिसकेपछि यो एप्लिकेसन एडिट हुने छैन भनेर छ सिम्पली यसमा सब तपाईँले पहिला नै सबै सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ कि सबै चिज तपाईँले यता राम्रो छ कि छैन भनेर परिभ्यू बटनमा क्लिक गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यता देख्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा तपाईँको यो यस्तो बनेर आइसक्नेछ तपाईँको तपाईँले यसको यहाँ त स्क्रिनसट राख्न सक्नुहुनेछ भन्दाखेरि तपाईँले अन्यथा यसको फोटो खिचेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ यस्ता भनेको छ कृपया मिति र समयको लागि नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोला र राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन दिँदा आवश्यक कागजातहरू नेपाली नागरिकताको सक्कर प्रमाणपत्र अनिवार्य नेपाली ना सरी नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्म मिति नखुलेको हकमा सो खुल्ने प्रमाणपत्र बसाइसराईको बसाइसराई गरेको हकमा सो सक्कल प्रमाणपत्र विवाहको हकमा नागरिकताको पति वा पत्नीको नाम उल्लेख नभएको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र सक्कल वा अन्य नाता खुल्ने प्रमाणपत्र राहदानी लिएको हकमा सक्कल राहदानी सम्भव भएसम्म भनेर हुन्छ भन्छ त्यसपछि या त तपाईँ आफ्नो सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने या त तपाईँ पिडिएफमा यो सेभ पनि गर्न सक्नुहुनेछ हस्त त साथीहरू तपाईँहरूले यसरी नै अनलाइनबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि आवेदन पेस गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको बेलायकनलाई अलमा प्रेस गरिदिनुहोला धन्यवाद